हेलो फ्रेंड्स तो इसका हमने पार्ट टू हमने यहाँ से स्टार्ट हो चुका है तो पार्ट टू हम यहाँ से खेल रहे हैं जहाँ पे हम पार्ट वन है पार्ट टू यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो पहले तो हम अंदर से आ चुके हैं अब यहाँ से आगे जाना ओके लाइफ बॉड अच्छा वहाँ पर एक बोर्ड है जिससे हम समंदर पार करेंगे तो अभी यहाँ से बड़ी मुश्किल मुश्किल जगह आ रही है अबे अबे कवे और ना वायर ये क्या ये गेम का कैसा अगले ओए अच्छा हम गलत साइड पर आ गए बे यार अब दोबारा जाना पड़ेगा अभी गलत रास्ते पे नहीं जाना है वो उस तरफ हम रास्ते गेम का ग्लिच नहीं था हम गलत रास्ते पे आ गए थे हम्म। यहाँ पे तो पूरा का पूरा प्लेन गिरा वो अरे कहाँ जा रही इस प्लेन पे चढ़ना है क्या करना है आई कैन डू दिस ओए ये क्या हुआ अच्छा अच्छा अच्छा प्लान पे चढ़ना शायद यहीं से आगे का रास्ता होगा अच्छा अच्छा सैड hmm। हम्म। हम इस गेम के थोड़े से प्रो हो चुके हैं पूरा का पूरा प्लान गया वे जगह कैसी है हल्का से अभी गिरे ना तो काम हो जाएगा हल्का सा भी नहीं गिरना है भाई यहाँ क्या पड़ा सामान पड़ा यहाँ सैम सैम कौन है तो उसका बैग है सैम इसका कोई दोस्त है वो कैमरा मिल गया भाई ये क्या है ब्रॉथ रेडियो को भी नहीं चल रहा चलो भाई रेडियो में कोई गाने वाने लगा लेते यार ये क्या किया इसने अच्छा यहाँ से रास्ता स्टार्ट है आगे है क्या चलो भाई यहाँ आ गए बाहर बारिश लग गई है चलो यहाँ पे आग लगी हुई है पानी पी लिया पानी अच्छा माचिस है तो आग तो लगी और क्या आग लगानी आग तेज कर तो आग तो वैसे भी तेज होगी गेम वाले भी पागल जिन्होंने गेम बनाया स्टोरी अच्छी बनाई है ऐसे ही खा रेड को पे गाने माने भी नहीं चाहिए गेम वाले Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the अच्छा ये है सैम ये है mythical sun queen and ancestor of yours truly. <laughs> Sam. Um, Sam, अच्छा Sam इसका नाम. Sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's Sam लड़का लड़की. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even. चला भाई. मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनी. तुम लोग घंटा बातें करो गेम बताओ गेम कैसे खेलनी है बस हाँ बारिश ख़त्म होगी चलो हम हमें आगे जाएंगे अब यहाँ पे क्या है Thank you. अच्छा तीर कमान हमें मिल गया तीर मिल गया तीर इसके लिए हमने यहाँ चढ़ना पड़ेगा अब वहाँ अब इसे पकड़ना है इस बंदे को ही मार दिया <clears throat> कितने जालिम लोग हैं चलो अभी हम निशाने पक्के कर लें training. Have the best form and technique in the world, but it won't mean a thing if you can't focus. ये कौन बोल रहा है? using any weapon is focus. और लनबोंगनी. कहाँ जाना है भाई? वो रहे यहाँ ऊपर क्या है भाई अभी क्या तीर तो मिल गया मैं मारना किसी किसी चीज़ को मारना है इसको तो नहीं मारना अच्छा इसको मारना है इसको मारेंगे हम आराम से आराम से हम्म तो हमारे निशाने पक्के पबजी खेल खेल तरीके और सलीके से मारो सॉरी मार के सॉरी 我。 अब कहाँ जाना है ठीक है All right, Laura. You won't always have some fancy gadget to tell you where you are. If you can learn to read the land and the stars, you'll always be able to find your way home. ये तीर का निशान में है यहाँ जाना है कहाँ गया हाँ वहाँ जाना तेज तेज भाग इसी रास्ते जाना ये तो हम जहाँ से आए मेरे ख्याल से वही जगह हाँ कैंपिंग करनी है ये क्या है भाई स्किल्स अच्छा स्किल्स आ गए हाँ हाँ मास्टर स्किल मास्टर कर लिया हमने चलो भाई चलो रेडियो में गाने चल गए Are you okay? What happened? I remember the beach. and Then it went black and I woke up in a cave. There was this crazy man roth and a dead body. Oh god. Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from Listen to me. before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. <sighs> Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowden? चले. You said the key was knowing that. बकवास सुनने का मैं पता म्यूजिक म्यूजिक चल रहा भाई म्यूजिक हेलो हेलो ये तो गेट बंद था यहाँ कोई गया है भाई म्यूजिक भी चल रहा है भाई अभी अंदर जाके हम नीचे जाते हैं हम देखते हैं कि शायद नीचे बचने का रास्ता हो म्यूजिक भी चल रहा है अबे नीचे उतर यहाँ जो भी उसे हम छोड़ेंगे नहीं जो म्यूज़िक सुन रहे हमें बचा नहीं रहा road. This is insane. इसमें देखते हैं क्या खाना वाना पड़ा This traditional no mask represents a hateful woman in the guise of a demon. ये कौन सा मास्क है? ये कौन सी जबान के गाने हैं भाई खुलेगा कैसे अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ठीक है मैं समझ आ गया हम प्रो हैं प्रो भाई हाँ हाँ हमें चुरी मिल गई है बाप तो अच्छा एक्स भाड़ी है हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा चाहिए था अभी हमारे पास एक चीज़ आ चुकी है जिससे हम लॉक तोड़ेंगे कोई भी लॉक हो आ हाँ, हम लॉक तोड़ने मास्टर हो चुके हैं मास्टर क्या भाई फिर हम दूसरे रास्ते से बाहर आएंगे वहां जाना है भाई फीमेल वॉइस सैम की आवाज आ रही है Look for the smoke. We're on our way. Laura, you made it. Sam, um, thank goodness. Surprise. It's okay. He's one of us. Sorry if I startled. This place would make anyone a little jumpy. We just spoke to your crew. They're on their way. Look, he bandaged my foot. <laughs> oh, it was the least I could do. My manners. I'm sorry, I'm Matthias. A teacher by trade. Not really cut out for island life, I'm afraid. <laughs> Sweetie, you look exhausted. Sit down. Yeah. Sam here was just telling me about the Sun Queen. Right, Himiko. Sun Queen. Can you tell Sun Queen किसका नाम है? I'm intrigued. Well, अबे इतनी ऐसे कर क्यों? किसको मारना भाई? ओए इसको किस ये कौन था भाई कौन था भाई मैं पहले वीडियो देखनी थी क्या हुआ है भाई उनके इनके इतना लेट क्यों मार रहे अच्छा स्लो मोशन लिए एक और है भाई ಮಾಡ್ಬೋದು कैसे देखो हम पबजी के प्रू प्लेयर हैं प्रू इसीलिए हम और पाँव फंस गया हमारा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा यहाँ जाल बेचा है पहले ये नहीं आ रहे थे हाँ Is Sam with She was here with that man, Matthias. But I passed out. When I woke up, they were both gone. You girls shouldn't go wandering off. We need to find them. No, wait, wait, wait. What about Raw? Okay, let's split up. One of us go with Lara and meet up with Raw. The rest of us should fan out and look for Sam. I'll go with her. No, no, let, uh, let me. फिर इन्होंने यार बातें शुरू कर दी हाँ हाँ हाँ कैंपिंग नॉट सो बैड चलो भाई यहीं से हम ख़त्म करते हैं गेम को गेम दिस एंड एंड नेक्स्ट पार्ट आएगा इसके बाद तो भाई गेम हो गई है बहुत मज़ेदार तो भाई ये क्या चीज़ है